انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست درود بر شما دوستان آرزوی تندرستی داریم براتون 97 درصد زبان آموزا کلن حتی اونایی که تو سطوح بالای زبان هستن آر رو در انگلیسی اشتباه تلفظ میکنن جالبه نه دلیلش هم اینه که تلفظ آر در انگلیسی کلا شکل تلفظش و شکل قرارگیری زبان در دهان با زبانهای دیگه یه مقدار فرق میکنه بنابراین اگر میخواید یاد بگیرید این کلیپ رو تا انتها ببینید و با لغتهایی که در این درس با کاربرد و استفاده از لغت آر در انگلیسی بیان شدن تسلط پیدا بکنید به تلفظ تلفظ R در انگلیسی و نحوه بیانش رو خوب یاد بگیرید. بچه ها اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن و فشردن آیتم notification میتونید جز اولین نفراتی باشید که به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی در جریان قرار بگیرید و بتونید از اونها استفاده بکنید. همچنین کل درس های کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو در کانال یوتیوب انگلیسی مثل خوردن در قسمت playlist میتونید دسترسی داشته باشید و از اونها استفاده استفاده بکنید بپردازیم به تلفظ درست R در انگلیسی در فارسی معادل حرف R در انگلیسی که میشه ر رو به این صورت تلفظ میکنیم به صورت مسلسلی ر یعنی زبانمون به حالت مسلسلی بازی میکنه مثلا میگیم راضیه راحت رضا نرده گربه و ال اما تلفظ R در انگلیسی متفاوت با تلفظ ر در فارسی همونطوری که در تصویر دارید مشاهده میکنید زمانی که میخوایم R در انگلیسی رو تلفظ کنیم اون هم به نحوه درست باید زبونمون جمع بشه به نحوی نزدیک به سقف دهان میشه اما سقف دهان رو نباید لمس کنه دندونها رو نباید لمس کنه زبونمون جمع میشه میره نزدیک سقف دهان یعنی زبان به صورت معلق توی دهان شکل میگیره و هوا میاد بیرون میشه R ر ر ر مثلا اگر بخوایم همون کلماتی که در ابتدا به صورت فارسی تلفظ کردیم رو با تلفظ درست آر در انگلیسی تلفظ کنیم میشه رازیه رضا نرده گربه حالا بیایم نحوه تلفظ همین چند تا کلمه رو نحوه تلفظ فارسی و انگلیسیش رو کنار هم دیگه گوش بدیم ببینیم چقدر با هم فرق دارن رازیه رازیه راحت راحت رضا رضا نرده نرده گربه گربه همونطور که توجه کردید تلفظ ر در فارسی حالت مسلسلی اما در انگلیسی همونطور که در تصویر هم میبینید و توضیح خدمت شما تقدیم شد زبان جمع میشه معلق در وسط دهان و هوا خارج میشه R ر رو ری را پس این مورد رو دقت داشته باشید در ادامه این درس لغتهایی رو با هم کار خواهیم کرد که حرف R در اونها در قسمتی در ابتداشون در وسطشون و در انتهاشون به کار رفته و ضمن اینکه 100 تا لغت بسیار پرکاربرد رو در انگلیسی که لغت R در اونها به کار رفته با هم یاد خواهیم گرفت و یا مرور خواهیم کرد به تلفظ درست R هم مسلط خواهیم شد پس همراه باشید با این درس اگر میخواید در مورد تلفظ درست حروف دیگر انگلیسی هم کلیپ خدمت شما تقدیم بکنیم و در اون موارد هم صحبت بکنیم حتما در قسمت کامنت با ما در ارتباط باشید و فراموش نکنید که اگر لغت ها براتون جدید بودن تو قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا اونها رو یک بار برای همیشه به ذهنتون بسپارید در لغت هایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میشه خوب توجه بکنید که نحوه تلفظ R به چه صورت شکل میگیره و بیان میشه. right right توجه بکنید نگفتم right right right read read run run river river در این لغت دو تا R داریم یکی در ابتدا یکی در انتها river really really room room red red rock rock road road rest rest round round, rule, rule, ready, ready, return, return, rate, rate, regular, regular, relative, relative, rain, rain, right, right, reason, reason, race, race, root, root, result, result, ride, ride, remain, remain, row, row, report, report, ring, ring, rich, rich, radio, radio, wrong, wrong, word, word, first, first, part, part, work, work, very, very form form large large turn turn learn learn america america world world every every start start story story hard hard children children area area mark mark horse horse bird bird short short urban, urban, early, early, morning, morning, yesterday, yesterday, R, R. or, or, where, where, your, your, other, other, hair, hair. More, more. Number, number. Over, over. Year, year. Rural, rural. After, after. Where, where. Before, before another, another. Here, here. Picture, picture. Letter, letter. Mother, mother. Answer, answer. Near, near. Father, father. Never, never under, under, paper, paper, together, together, car, car, four, four, here, here, later, later, far, far, ever, ever color, color, order, order, door, door, shore, shore, better, better, however, however, measure, measure, war, war, figure, figure, fire, fire, power, power, appear, appear. خدا قوت آفرین بر شما تا اینجای درس اومدیم حالا میخوایم ببینیم واقعا دارین درست تلفظ میکنیم یا نه یعنی شما که از این کلیپ دارید استفاده میکنید و در این کلاس شرکت کردید میخواید ببینید که آیا دارید درست تلفظ میکنید یا نه هیچ کاری نداره اصلا ساده ساده است کافیه که یک بار این کلیپ رو دوباره از ابتدا ببینید لغت ها رو بخونید با صدای رسا و صدای خودتون رو ضبط کنید گوش بدید ببینید دارید ر رو حالت مسلسلی میزنید یا اینکه به صورت درست تلفظ میکنید این خیلی مهمه با تمرین دوباره این درس و لغت هایی که اینجا خدمت شما تقدیم شد که لغت های بسیار پرکاربرد هم هستن باعث میشه که هم لغت ها رو یاد میگیرید هم تلفظشون رو و با تاکید بر تلفظ آر در انگلیسی اگر میخواید خوب و موثر و مفید از درس ها استفاده بکنید و در ذهنتون حک بشن حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید با درس ها تمرین کنید و فراموش نکنید که روش یادگیری بسیار مهمتر از متریال یادگیری بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و حمایت های بیدریقتون آرزویی برای شما نداریم غیر از تندرستی خوشی خورسندی و شادکامی در هر کجای دنیا که هستید